2017 It's not how you start the race, it's how you finish it. And we finish with gold around our waist. Huh? Come Tokyo Dome, January 4th, we'll be defending it. First defense. as well. We will defend this belt. 今日も神声で勝つことができて、まあ、結果的には昨日も今日もいい結果になったんじゃないかなと思います。はい、あとは正式にドームの試合がスペシャルシングルマッチということで、はい、まあ、もう決定しました。はい まあ、昨日も言ったんですけどおかしいやつだなと、えー、なんでベルトない状態なんですかベルトあると思ってるんでこっちは、えー、なんでその途中で取られたのかって、えー、聞きたいですね、えー、モチベーションが低かったのか僕とのそのドームとのタイトルマッチそれともただただ狂ってるのか 僕はただ狂ってると思います、えー、この結果は絶対おかしい、えー、だからむしろ試合が楽しみですよ、はい、楽しみです楽しみですよ早くどうどうもいらないですかねコンディションはもう完璧なんで、はい はい、なんか不満不満そうな感じですあ不満不満ですか不満不満ないですか負けた方が良かったいやいや不満そうな顔してたいやいやいや大丈夫ですか何もないですか最後ですよね今年、はい、それ言えば言うほどちょっとキリが悪くいえいもういいのかなと思って伊沢さん何してんですか なんかこうヒストリーちょっとなんかないですかありますねなんか伊沢 <laughs> さんなんかないですか聞くとありますねなんか個人的に個人的なあじゃあ後でここ <laughs> もうねトースポはあのあれなんで後でじゃないのもうトースポないんで、 <laughs> はい、拒否ですよ拒否